पका तो अब से डेढ़ घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान तो जरा देखें लोगों और आप और ना करें धूम्रपान वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा छत्तीस हजार फीट का मुकाम क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान आज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़े गए विमान और सर्दी बहुत होगी बाहर शून्य से 45 डिग्री कम होगा तापमान अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की बेटी करे विश्राम और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करे विमान कर्मियों को परेशान और थोड़ा लिमिट में ही करें वरना बन सकती है शैतान सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान हाँ, आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान अब सहयात्रियों से वार्तालाप करें शायद रास्ता कटे आसान मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होगी आखिरी चरण के दौरान तब तक आनंद लीजिएगा जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान एंजॉय रिप्लाई बाय बाय